ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದನು ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಪಸ್ಥಾನದ ಪೌಲನು ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೋಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡುವಂತವ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡುವಂತವ್ರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನಾವ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏಸು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನ ಕಂಡನು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆ ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಆತನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು ಹಲಲುಯ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆ ತನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ಇರುವ ಆಕೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾಸು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಎರಡು ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕೆ ಜೀವನ ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎರಡು ಕಾಸನ್ನ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನೇಕ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಸಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ವಿಧವೆ ತನಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ತಾನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಮಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ ಆಗ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕೆನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಾರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗಿನ ಸಾವಿರ ಕಾಸು ಹಾಕಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಾಸು ಹಾಕಿರೋರ್ಗಿನ ತನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು ಬಡವರ ದೇವ್ರೇನು ಬಡವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಗಿ ಕಾಳನ್ನ ನೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರೆ ಆ ರಾಗಿ ಕಾಳು ಬೆಳೆದು ತೆನೆಯಾಗಿ ಆ ತೆನೆಯನ್ನ ಉದುರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಗಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತು ಒಂದೇ ರಾಗಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕೈದು ತೆನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಜಜ್ಜುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಿ ಅಷ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾವನಕಾಯಿ ಓಟೆಯನ್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಊಣಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾವನಕಾಯಿ ಓಟೆ ಬೆಳೆದು ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವುದನ್ನ ನೀನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ಗೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಮೂರರಷ್ಟು ನೂರರಷ್ಟು ಸಾವಿರಷ್ಟು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರದ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಡುವಂತವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲುಯ್ಯ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾವನನ್ನು ತಿಂದು ನಾ ಕೇವಲ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತ ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೀನ್ ವಾರವೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳು ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಬಡ್ಡಿಗಳು ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನನ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತೆಗೆದಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀನ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತನಾದ ಪೌಲನು ಅಂದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತರು ಆತನು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಎರಡು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಪೈರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೊಯ್ಯುವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿತ್ತುವವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಯ್ಯುವನು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ ದುಃಖದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಏರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು ಉಪಕಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಾತನು ನಿಮಗೂ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗುವ ಫಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು ಹಲಲುಯ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟು ದೇವ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೀವ್ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ದೇವ್ರ ನಿನ್ಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಳತೆ ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ನಮಗಿದೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಹ್ ಹಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿನೋ ಅಥವಾ ಬೇಳೆನ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಚೇರ್ ತುಂಬಿ ಅದು ಬೀಳೋ ತರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾವುಕಾರರು ಪಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಾಸಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಸಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಂಗೇ ಇದ್ ಬಿಡೋದು ನಾವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾವುಕಾರರಾಗ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ನೀತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇವರ ನಾನು ಯಾವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಸಯ್ಯ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ತನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಹಿಸ್ರಿ ದೇವರನ್ನ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇವ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ದೇವ್ರೆ ಕೊಡುವುದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಡುವುದೇ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ದಶಾಂಶ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ